لاکھوں شہر گھومتا ہے انسان اپنی زندگی میں لیکن آخر میں سکون تو اپنے خود کے شہر میں ہی ملتا ہے